车辆起步，请拉好扶手。投币后，请配合朝里走。下一站，潍坊路松林路，请准备从后门下车。五月在潍坊路松林路，请准备从二门下车。Next stop is 潍坊 Road at 松林 Road。乘客们，请给需要帮助的乘客让个座，谢谢。礼貌让座，展示你我文明风度。有序排队，做彬彬有礼浦东人。